Lengan bang bangga kadu mengetahu Coba mengkawin adik Maria Anik buntu mange tuan Untuk tapo Bang untuk jeh malak Pokok anik adalah anan bekle tabio Adik tika yang darah darah Dengarkan tanda adik kukum tiga ge Onte kukalan puno tidak bak laga lagona en pour tige punyo tie mala mema lage yusnia hi tacha na bala tida tige gujo tamo aba baka nyane dara bele tatampo Oh ini malam, kata dibangkar tuha di dalam di di dalam botnya hanallah tetapi adik cuba kakandan tak dibuuh gaya male bang baka anaknya dak jeung ku jawa oh di jo anu adik nur malam, pe pe ada bang kuduk nam tago yang kerja pun nonton dek abih di hitaan malela kona aku awaknya mutar mutampo tampo ah. oh di mujong gendong e menang tanah pane budaya dek nolak lagi nyambako memang jopang tukar mecut dek timpang lam dadaan gilan tobang pakai pati butum di untai kuo yeah. Ya. dana

Joget Papua kami bertanya ya. yeah. Ada ini ini umum tua Bayar di mata tengku ke jauh Ngeda bakjong di anwa lupa tak kuat Bapu mana di lagi bak bertuh Oh bantai di lupa mengkuat Apang lagi buya itu dekeng kut pangong ya. Ino waktu kupik dan mata Panehan tawa ikan kabak do Nyakinya ya. ku unayo adik ke rumah lah Bukan ke kata adun ho Minyo ku kata tapi papa Dan apa bakar ku nikah do Tak umum lah edek ke pegeriaan Apunuh ku tampah bangai dia dalam budaya lagi bang bakar di kajut kubo bang batuk cahi di tengah akai bang bakar kembang pegatra ah, malayu untuk kado ya. punya budaya di zaman pun kana kana bang bakar di Ibangkan Tuhan dalam kebayaan Waktu dia juga akan hegi Oh bang puno dia bercuka kata Supaya mati anuah dengan pembakan hati ngai ado Pekli kamu boleh lagi dan Mudansa dan saa Pek goyang tunda yang me lagi malamnya. yo Dia dinyung dengan paa Ujita menada kata jitayo wala dinanyo gampong gampong lang ho hana talani ibang baka nagigika gigit yang wala tidur lam tago abi tapi na balon di yo hatia puha dia yo tabah mata di leceh mana kinco yo mutaho taho bang baka bumo paya di bang dengan cemala pugu-pugu ini bak tago tampe kudanya ni le iba aje malaha ilon yang cubang baka bang wae kaji kelako eh oh tel do kala eh jaga lah. lagi aje wo, bak lako do Gujo berganti kak kak dua Puna mencinta dua awaknya Ilang tamu pun Ni bak awak tanyan Tan Nokia tebang jenua bangga kampung lam tagong meninggu minggu awak nyo dua tik cek anua ha, melumpo lumpo bangka bangbe balam pean kubungan yang terbalik kaya kamusta Adik nu malah di dunia, ya buat dek dunia. Adik nu malah abang cek anuah kai ikut mun dua kita nyo memang tak buta ni lagi kapga ba mata ku mau pe aduk dua kamu bubaga dekat dekat tu dekat dekat lampu mau pe dengan ya. upa upa mau banyo oh. pikir ulet ni mambaka etak tak nampak cukup lam kada kalapan ba oh, punya Ikan ba maka mencinta doa di kamu Maka dikata ikhlah matahak Ikmulang kaya kamu kubah makanya Tidak ada tampu Padahal di dunia mana mencinta Tidak tidak akan jitmu tambung dunia Tetapi di dunia ujung muta Tak kumega di bambik nama bago Kekak ketukong yang bago habang pakai bapak lampu cukup dah. Ya. Bek nanti ini oh, aku mai angka. Kukun bak Allah ya, kukun bak abanyo. Kena nam kenyo bak aku nada. Oh jula awak teh jula ada utara makan. Eh dah bak ada emang ya. Dah mau langkah mana ekip eh, kayak tom tom. Ada apa nonton pikir dongan dua. Cik tinggal bang bakang bang noayo Tetap tiga Ngana darah Dengan deida kemala kinjo ya. Dek apa ia muda-muda Ujo bohong gaya Rah adu ya din adu mantu hanama di anak yatim de ya amin داعيتي